За неделю до нападения я предупреждала, что жильцы придут к ним, что они очень устали от их общества. Я предлагала им варианты смены жилья, они не хотели. Олег знал об этом, он установил камеру специально, чтобы все заснять. Война всегда прикрывалась своими детьми и использовала их в любых действиях.